大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔神耀牧师，我直言直语讲做人道理。第一百一十三讲，神要对你说什么？ 神问你一个问题：你爱面子吗？私密过多是不好的，考究自己的荣耀也是可厌的。私密过多是不好的，考究自己的荣耀也是可厌的。面子人人都要，也人人都爱。 所以，为了面子的事呢，许多人为此而付出了许多的心思与代价，为求自己得到面子，然后面子有光彩、好看，有得到别人对我们的这个赞扬啊、表彰啊、高举、传话。 这样我们就哇显得是可以抬头，然后我们就很开心了。否则可能就相反，我们闷闷不乐，可能我们心中就不爽。所以为这这个面子的事情呢，有些时候呢，勉为其难，就可能会什么，可能会走后门，甚至有些时候呢。 还会是不择手段，这样爱面子的人呢？其实呢，弧形中就表现出他人性里面的一个骄傲的本质了。那在我们的生活环境里，那我们大概会看到。 一些因为爱面子、人性的骄傲而显出来的一些的表现。那最一般的就是我的孩子要强，读书要好，然后去到名校。啊，工作的职位呢，我们要找耀眼的，我们。 在身份上呢，我们要有所的突出，地位要高。有些时候，甚至是穿着是要与众不同，新潮，我大胆，然后或者还会加上各种的名牌来衬托出，哎，你看我是多么好看的啊，或者是我是多么哎有名牌的。那在经济能力上呢？ 那有些时候呢，我们也会显得出，哎，我比你有钱，所以我比较可以花这样钱，我有比你有钱啊，我可以买这样的东西，就显得出我们有消费能力，哎，我是有钱人。 <laughs> 当然，也有一种就是在工作表现上。 哎，虽然是说，哎，工作表现上是我这个人的一个，呃，能力啊，呃，效率等等。那有些时候背后可能也是一种为了面子要人家啊赞我们说，哇，你的工作能力很强啊，哇，你与众不同啊，啊，你很特别啊，可能是，也有，可能是嘿嘿，要英俊好看。 后或者是要美丽，能够诱人，哎，然后人家就会来赞你，你也觉得嗯，哎呀，我真的是哈很不错，好看呐，啊又美丽。当然，婶子有一种呢是自己没面子啊，也没有的骄傲，因为没本事，但是呢，他却还是爱这个面子，所以他就借着 别人的身份地位，借着别人的面子往自己脸上贴啊！他们很常就是要加入一些有这些身份地位啦、有面子的人的群，或者是要加入这些身份地位的人的一些的活动，或者是这些身份地位的人啊，他就。 呃，就就是要去跟他们攀关系啦，拉人脉啦，然后在当中呢，就呃动不动说我认识这个人，我认识这个人啊，对这些人的东西全部都懂得很多，啊的问题是可能人家都不懂得你，人家也简直也看不起你，但是问题是你一直在标榜这些这些这些的时候呢，那这样就显得出诶，你跟他们呢就是有来往。 那你的这个身份地位呢，或许也被提高起来的，啊，这个是借别人的面子贴上自己的脸。其次呢，我们应该这样讲，有一种呢，就是说自然生成的面子，你看，就是说你这个人呢，就是别人给你的。 别人给你是因为自然生成，是因为你在这方面的强，你在这方面的优点，你在这方面的好，你在这方面的一些的表现等等，所以人家看了就对你很自然的生出一种的赞扬，一种的羡慕，一种的欣赏。哎，其实这样是应该说是啊，受之无愧是理所当然，因为这样的话。 就是说，哎，对你的一种肯定啊，你的付出、你的肯定、你的专业、你的能力，也是一种给你的一种鼓励啊，换成是一种推动力啊，使你啊表现的啊更好，更上一层楼。所以这样是应该说是啊，得之无愧的啊，也所以人家赞一赞你，哎，也无妨，那个是别人给你的哦。 也是很自然生成的，啊！但如果不是自然生成，也是不是说别人，啊，要很奖赏、很很赞扬你，给予你的，而是因为你就是一种为这面子而活的人，你是一种骄傲的人，你是处心积虑的人，你想的东西，啊。 你的忧虑的地方，处处都显得处，你就是一直为着面子而活，你就是显得处，你就是啊，要骄傲，要表现，要突出，要与众不同。你就是因为别人比你强，比你好，比你什么，你就是很不开心。别人比你有面子啊，你就很难过。你就是要显得处你自己很与众不同。 爱面子，要有骄傲，要有别人赞你，要有别人肯定你。如果别人不赞你，别人不肯定你，哇，你非常的不爽，又不好过日子。如果别人去赞别人，去肯定别人，有些时候你还反而是什么不爽，还要讽刺别人，还要攻击着别人。其实，如果你的人生里面就是只是会为面子。 而是要往你的脸上贴很多金，然后你只是属于是就是那么一个要骄傲的人，那其实就是显得过头了，也真没有什么意义。那圣经中给我们提到的是，自蜜过多是不好的，考究自己的荣耀也是可厌的，蜜当然。 我们基本上大家都知道吃蜂蜜是好的，对不对？所以吃蜂蜜各种的好处，大家基本上都可以去了解知道。普遍常识都知道吃蜂蜜是好的，但是圣经却告诉我们吃蜂蜜好，但是过多就变不好。那做什么事情其实要适可。 儿子，不要走到太偏激和极端，所以要人家称赞你呢，是自然而成的话，那真的是很好，因为你真的是有这个本事和能力。但是你硬硬的哦，勉为其难，你硬硬的挤了出来，你硬硬想这个办法哦，你硬硬就是要有这个面子跟骄傲，然后人家没给你的话，你不舒服的话啊。 那就是不太好的。所以你吃蜜过多是不好的，你考究自己的荣耀也是可厌的。也就是说呢，以同理的来说，能够自然生成别人对你的赞扬，别人对你的鼓励和肯定，那给你一些的荣耀的话，那那适可而止啊，无可厚非啊，感谢领受也无妨。但是你。 过头的话，那圣经就告诉我们，那是可厌不可取的事。你是爱面子的人吗？这是神对你说的话。我们一起祷告，天父上帝，我们都知道我们人性的这个原罪的本质，歧视。 就是我们爱面子，因为我们爱面子，因为我们骄傲，我们的始祖是要与神同等，所以呢，我们人就犯了罪了。所以主帮助着我们，我们要学习怎么样谦卑，我们真的要学习活得有意义。那我们知道适可而止的称赞是给我们的鼓励和动力。 如果我们是过头的话，那我们就为这面子和骄傲辛苦的过日子，甚至我们也会因为面子和骄傲的事而与人产生不和，使到别人不和谐，这都是不可取的。我们祈求主帮助。 我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请代为转发、鼓励，还有爱心支持，写几个字来赞。 <laughs> 呃，鼓励啦，好，也不要说赞扬啦，鼓励鼓励，肯定肯定啊，我的付出啊，再见啦。